ကျွန်တော်ကျွန်တော်ယူဆချက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီချာတော့မဖတ်ဘူးပေါ့မကူလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသူရဲ့ဝင်တဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဝင်တယ် mucous membrane တွေဝင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါ mucous membrane တွေကဝင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲကြောင့်မို့မျက်စိတို့အာနှာခေါင်းတို့ပါးစပ်တို့မတန့်ရှင်းတဲ့လက်နဲ့မထိပါနဲ့ဆိုတာဒီမှာများတိနေပေါ့တကယ် motor transmission ယောဂပြောင်းမှုပြန်ပြီးကိုအခုထိဘယ်သူမှတိကျမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ယူဆတာတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ droplet infection ယောဂရှိတဲ့လူတွေကချောင်းဆုလိုက်ရအမှုံမွားလေးထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟိုတက်ကရှူလိုက်ရင်ယောဂကူးသွားတယ်နောက်သူချောင်းဆုလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်ဒီဇပွဲတွေပေါ်မှာ ပြန့်သွားတယ်ပြန့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုသွားထိမိတဲ့လူကထိပြီးနောက်ကိုယ်ပါးစပ်ကိုထိတဲ့အခါမှာယောဂပူဝင်သွားတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်လက်ရှိခိုင်းတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ချောင်းဆုမယ်ဆိုရင်ယောဂမပြန့်အောင်လို့ဘာမှမရှိရင်တကောက်ဝေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ပြီးဆိုပါလက်ကုပ်လက်ကင်ပွားနဲ့ဆိုပါတီရှူးနဲ့ထပ်ပြီးဆိုပါပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုချောင်းဆိုးလိုက်ပြီးဆိုလို့ယောဂရှိတဲ့လူကချောင်းဆိုးလိုက်ယောဂပူပြန့်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပူပြန့်သွားတဲ့အဲအမုံဝါးထဲမှာလေထဲမှာ ယောဂဘုရား3နိုင်ထိနေနိုင်တယ်ဒီရ3နိုင်အကြောင်းဒီထဲမှာ3နိုင်ထိနေနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီဇပွဲပြင်တွေပေါ်မှာကပ်ဖို့ဒီဇပွဲပြင်ပေါ်မှာညာဆိုရင်ကျွန်တော်24နိုင်ထိကျွန်တော်နေနိုင်တယ်ကျွန်တော် plastic လိုဟာမျိုးနော်တာမဏိလိုဟာမျိုးအဲ့လိုမြင်းမြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တူတူ 3D ထိနေနိုင်တယ်ကျွန်တော်မြင်းမြင်က copper copper လိုဟာမျိုးပေါ့ copper ကြီးကြီးကြီးအောင်ဖုံထားကြီးရှိတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်၄နိုင်ထိပဲနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ ချောင်းဆွလိုက်လေထဲမှာ3နိုင်တီနေနေတယ်ဇပွဲပေါ်မှာညနေပြင်ပေါ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး24နိုင်နေနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဇပွဲတွေပါတွေတန်ဇပွဲတွေပါတွေပေါ့နော် stainless steel တွေ steel တွေပါတွေမှာဆိုရင်အနည်းဆုံး3ရက်ထိနေနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒါသိထားဖို့လိုတယ်အဲအကြောင်းမလို့ဘယ်ဟာဘယ်နှစ်နှစ်သွားကင်ပြီးရင်ကင်ပြီးတာနဲ့လက်စေးတာဒီစိတ်ချရစို့လက်စေးတာဒီကျွန်တော်အသင့်တော်ဆုံးအဲကြောင့်လက်စေးတာကိုဆော့လာပြောလို့ဟွန်ကန်စီကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟို ထက်ထက်ကကျွန်တော်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် CFM caring for well-being